operator farruh media qoshi ko'zinglar maftun etdi meni muhabbatinglar majnun etdi meni halovat yo'qoldi tunlari uyqumda ishqida kuydirib dilxun etdi meni halovat yo'qoldi tunlari uyqumda ishqida kuydirib dilxun etdi meni xayolim oladi o'tlarga soladi nechun yorim mani ko'rganda uyaladi yuragim yonadi hasratda qoladi nechun yorim dilimga azoblarni soladi ovora hayron qoldim topmay dilga chora bu jonimni fido qilsamda bilmadi alamim ichimda qoldim ku bechora bu jonimni fido qilsamda bilmadi alamim ichimda qoldim ku bechora xayolim oladi o'tlarga soladi nechun yorim mani ko'rganda u yuragim yonadi hasratda qoladi nechun yorim dilimga azoblarni soladi uchun sevgi o'yinmi shunchalar ne qilay yuragimda armon kunchalar sevsang hamma bunchalar hajringda dil kuyib bo'ldi-ku parchalar Sevsen de germini qiynama bunchalar hajringda dil kuyib bo'ldi-ku parchalar Ayolum oladi o'tlarga soladi nechun yorim mani ko'rganda u yuragim yonadi hasratta qoladi nechun yorim dilimga azoblarni soladi Xayolim oladi, o'tlarga soladi Nechun yorim meni ko'rganda u Yuragim yonadi, hasratda qoladi Nechun yorim dilimga azoblarni soladi Operator Farruh Media